由摩纳哥出发，未来就在启德，汇德丰启德城中心林海纯住宅项目压轴登场，以一级方程式元素为概念，傲居金锁匙黄金带，无缝连接核心商业区，十一公里海滨长廊演绎全新林海社区，延续 k a t a k a m a 系列优质设计，The Grandest Tour Monaco One。